mukulu sebo sebo sebo jangu jangu tewali gye ngenda kujebala siri bulungi omaze ebbanga nonziruka mm. nkuba gye myezi emeka etaano eh. era nogwenzize naye yagenda oyingira enyumba eno eh. giregemu ebintu byo onansasula ddi nga tokyakulobera waka mbadde ngezaako okuyiyayiya mwe babbi era nafunye akali muntunda kasooli kuku tinyambotunda kasoli kukulu lwaki toweyigiza okusiba ku beeti ah, okusiba akapapula yiga okozesa ka apu ka onex beeti okozesa promocode mc eh. ofune ku eh. Eh. sente osasule ndi wano wabweru ndi wano